多努扎瓦，多努扎瓦。哎。 Portavano non c'è saggia forse parlaro, a tu non c'è sare anche forse a Luca.